Does dim ots os wyt ti'n ceisio dod o hyd i draed yn y byd gwaith, yn symud ymlaen yn dy yrfa, neu'n dechrau rhywbeth newydd, mae yna brentisiaeth ar gael i ti. Fe allu di wneud swydd rwy ti'n ei charu, ennill cyflog, dysgu mewn ffordd sy'n addas i ti. Gwna ddewis doeth, bydd yn brentis. Bydd prentisiaeth yn gyfle i ti ennill wrth ddysgu, weithio ar y cyd a staff profiadol, ti ddatblygu sgiliau penodol i dy swydd, ennill cymwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, gael mynediad i gyfleoedd datblygu a chamu mlaen pellach. O fusnesau bach sy'n dechrau i sefydliadau rhyngwladol, o lefel tygau i lefel graf, o 16 oed a throsodd. Gyda dewis o 23 sector, mae prentisiaeth ar gael sy'n addas i bawb, ac mae ganddyn nhw fanteision clir. Bydd gen ti hawl i dal gwyliau, amser astudio penodol, becyn cymor llawn, gyfleoedd cyfartal. Does dim ots beth yw da amgylchiadau. Ceri llow.cymru slash prentisiaethau Cymru neu ffonia dim 800 dim 28 48 44. Prentisiaethau. Dewis doeth. Un o'r 23 sector prentisiaeth yw'r diwydiant creadigol. A dyma fydd ein ffocws yn yr adnodd hwn. Theatr Genedlaethol Cymru i ni, sef cwmni cynhyrchu um, yn yr uniaeth Gymraeg. I ni yn cynhyrchu sioiau i deithio ar hyd y wlad yng Nghymru ac hefyd wedi'i wneud yn rhyngwladol. I ni'n teithio i canolfannau, i theatrau ac i ambell safle benodol hefyd. Felly ni'n gwelen bwysig iawn yn y theatr genedlaethol i ddatblygu sgiliau ac i fentora pobl o fewn y sector ac i, i hybu pobl i ddod i fewn i'r sector theatr. Um, mae fe bwysig iawn i ni ac e, ddim mor hir yn ôl gyda ni prentisiaeth technegol um, a fe nath e cael amryw o brofiadau o fewn y sector. Morgan James i fi o Lamfed a dwi'n ddeunaf blwydd oed a ti a blwyddyn hanner yn ôl nes i bennu prentisiaeth gyda Theatr Gern yn gyferddin. Prentis technegol o'n i, jyst yn dysgu pethach amdano llwyfan a nawr fi'n llawr i ddim yn a gweithio yn y maes. Y cwbl o fynydd yn ôl, nes i actually neud bach o profiad gwaith. Wy nes i gweld yr actual yr, yr cynllun ma'n dod mas. A nes i still awr yn meddwl, actually, mae hwnna'n really good opportunity, so nes i just mynd amdano fe straight away. So, uh, nes i actually ffeindio'r apprenticeship trwy un o bobl o'n i'n gweithio yn cael profiad gwaith um, yn just tagio fi ar Facebook yn gweud gael am hwnna. Wrth gweld hwnna, nes i mynd trwy'r wefan Llywodraeth Cymru a nes i ddysgu lot wrth hwnna er mwyn helpu fi trwy ddo i cael dewis i fynd amdano fe. Ar y tad, so hwnna oedd y cynnyrchiad gyntaf nes i weld gyda Theatr Again. O'n i jyst yn dysgu popeth, so mae bob tro o'n i'n cerdded mewn i'r stafell ymarfer neu o'n i'n mynd i helpu nhw e- mewn lle, o'n i jyst yn dysgu popeth gymryd y bethau, tyma, fel, o fel i roi golau lan, y siwt i wneud hyn, le i roi speaker na, tyma, fel i wneud hyn. So oedd hwnna'n jyst yn agor i'r llygad fi. Fi'n lwcus iawn fel apprentice i actually cael mynd ar daith ar un o'r, un o'r teithiau a daith na oedd estron. ar hwnna oedd un e, bach yn oedd yn gweithio efo fi, Dan, technegwr, ond oedd sy'n rhywun i helpu fi. So nes i wneud popeth, nath e ddysgu fi gymaint, bod nes i wneud y golau yn rhai llefydd sain, oedd fideos yn ni, so ni'n wneud hwnna. Dim challenge from IKEA. Wedyn, jyst wrth bod fi'n benni beth i'r genes nes i ar nyrsys fyd, a ni'n gweithio fel sain rif dair hwnna, so ar hwnna nes i ddysgu cyfle da iawn i fi, i ac sy'n mynd mas ar daith to, fel llawrydd wedyn, jyst yn dysgu, dysgu mwy a mwy a mwy to trwy'r amser, ta'n gweithio o dan bobl arall. fi gyda'r meditation o fod yn apprentice yn um, a lot o bethe really. Y peth fwyaf yw hands-on. Nath Theatr Gen roi actual cyfle i fi fod yn hands-on a actually dysgu mas ar y job achos o'n i ddim yn really i ddysgu lot yn mynd ma'n Ti'n ti'n cael ei mynd i gwaith bob dydd, mae challenge newydd y ti'n neud, mae rhywbeth newydd y ti'n neud. A ti'n fel apprentice, mae hwnna'n really Tyma, mae'n cool i neud, a tyma, ti'n cael of fel, mae challenge newydd ydy bob dydd. A os o'n cael ei talu am wneud e, tyma, mae fel sef bod ti'n actually'n gweithio'n llawn amser, o ti'n dysgu fyd, so ti'n gweithio rhwng a ti'n dysgu, a ti'n ennill arian un peth arall oedd actual cymwyster o cael so, rhywbeth ar diwedd y peth, so ti wedi gwneud y prentisiaeth, ond oedd rhywbeth dati wedyn, so oedd lefel 3 dy fi'n sain gwleio a llwyfan. Fi'n credu ti yn cael lot o anifiniaeth, chos to ti cael challenge newydd bod i, ddim nhw'n gweud, rhaid mae angen ti wneud hyn, a ti'n falle tro cynta bydd rhywun yn helpu ti, a'r ail dro bydd rhywun yn, yn gwylio ti'n neud e, ond y trydydd tro, lle di fynd off y ben un a'n neud e. Mae'n tyth all yn credu yw'r holl cysylltiadau ti'n neud, So ti'n cwrdd â gwahanol bobl a ti'n gweld gwahanol ffyrdd o neud y Ie, yeah, so o'n i'n mwynhau bod yn rhan o'r tîm, jyst oherwydd o ti'n gwneud ffrindiau a stwff fel la, a oedd pa, pawb na i helpu ti. So oedd pawb yn sial wneud ti'n well, a sial cael ti'n neud beth bach yn well i cael just neud ti'n barod i fy mas ar ben hunan yn diwedd. Loads o gwahanol prentisiaeth i gael mas yna, Os chi'n meddwl bod e'n rhywbeth twa, byddai chi'n joio, mae werth i chi jyst fynd i edrych ar gwefan Llywodraeth Cymru a jyst dysgu mwy, chos achos Mae ma fel mynd i coleg, really, ond chi'n cael arian amdano fe a chi'n cael hands-on experience. Felly fe nath Morgan fwynhau ei brentisiaeth gyda ni. Um, fe nath e ganolbwyntio ar yr elfen sain, fe nath e ati i weithio gyda ni ar, ar sioe gerdd hefyd ar ddiwedd i brentisiaeth um, fel peiriannydd sain. Mae sawl uh, y swydd gwahanol yn fodoli o fewn y sector ac o fewn yr, er, adran cynhyrchu hefyd, fel e, gwisgoedd, goleio, creu fideo, adeiladu set ac yn ogystal hefyd â, â sain, sef beth nath Morgan fwynhau fwyaf. Helo, Dan dwi, a dwi'n ddylunnydd sain ac yn gyfansoddwr cerdd i'r theatr. Mae dylunydd sain angen sgiliau creadigol a thechnegol i weithio ar sioe theatr. Yn greadigol, bydd rhaid i fi siarad efo'r cyfarwyddwr artistig, dylunydd y set a'r gwisgoedd, a'r dylunydd goleio hefyd, er mwyn trafod ffordd bydd y cynrychiad yn sownio ac yn edrych a theimlo, beth yw'r aesthetig. Efallai fydd hi'n fodern ac yn arbrofol, neu falle yn hanesyddol ac angen swnio'n gywir y cyfnod. Falle mae'n sioi gerdd efo band, neu'n bantomime, Gwyliwch y clip yma o set yn cael ei newid yn ystod sioe a sylwch ar y sain a'r golau yn cydweithio ar y set a'r gwisgoedd. Mae'r amser mae'n cymryd i cael popeth yn ei le wedi cael ei nodi'n fanwl a'r newidiadau yn y sain a'r goleo wedi rhaglennu i gyd fynd yn dyn. ynglyn â'r elfen dechnegol, mi fyddai'n sgwrsio gyda'r tîm cynhyrchu am bethau fel a fyddwn ni'n teithio neu'n aros mewn un theatr, os na fand a music byw yn y sioe, pa speakers a microphones sydd angen, os angen llogi radio mics neu ddesg cymysgu digidol ffansi. Pwysig iawn i drafod yw faint o erian sydd yn y budget i sain. Mae cynhyrchiad yn gallu bod mor fach ag un actor ar er lwyfan yn siarad, Ac eto, mae'r fawr a sioi gerdd West End efo cast enfawr a chyddorfa. Dwi am ddangos ychydig o siample i chi o ffordd mae sain a chyddoriaeth yn gweithio mewn sioe theatr a'r meddalwedd dwi'n defnyddio bob dydd i greu cynllun sain. Dyma cynnyrchiad ar nhw Drydwen, gan cwmni ar nhw Cymera. Mae Cymera yn uh, cwmni Circus. So mae'r offer sy'n ar y llwyfan yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwannol darnau acrobatics a aerials a pethau fel na. So mae hwn yn dangos lot o bethau i wneud efo'r theatr. Ni gyd yn cyrraedd props o adar fanna, wneud nhw hedfan. Mae'r set wedi cael ei goleuon lyflu yn taflu cysgodion ar y llwyfan. Mae'r dynesu mewn lan y rhaff yn mynd i wneud dawns o'r rhaff yn y funud. Dwi'n chwarae'n fyw ar y llwyfan fanna. Chwarae gyda, mi'n wer music prydferth i matcho'r ddawns prydferth mae'n neud. Ond os ni'n newid mas y music, mae'n cael effaith hollol wahanol. So mae'r music yma yn dod o rhan gwahanol yn y sioe, a mae'n rhoi naws hollol wahanol i'r olygfa yma. Lot fwy sinister, sy'n ni'n gweud. Ac os fi'n trael hwn, Mae jyst yn wrong. So dyma'r olygfa lle oedd y music sinister yna i fod i bodoli. allwch chi weld bod y music er goleo yn gweithio fyna efo'i gilydd i neu rhyw deimlad anesmwyth efo'r golen taflen cysgodion yn y cefn. Mae yna lot o sain yn dod o ddiair y cyfrifiadur. Mae yna lot o sain yn cael ei chwarae'n fyw gan y cerddor, sef fi, O'n i wedi tar a lot o offerynnau taro a gwannol bethau. Hefyd, mae yna lot o be maen galw spot effects. Mae yna effaith yn dod lan yn y funud lle mae'n rhwygo lledyn off yn hyn. A mae hwnna'n cael ei cywio o oddi y computer. A wedyn, mi oedd yna ddawnsio gallwch chi weld y tri bocs D ymlaen y llwyfan yna. Wel, maen nhw'n tri speaker, monitor speakers. A maen nhw'n ac fer chwarae music nhw ar y llwyfan, fel bod ni gyd yn lli dawnsio a cadw mewn amser i'r music a peidio colli'n lle ni. Handi iawn. Uh, dyma'r recordiad greiddiol, wedi recordio fe yn Logic Pro. Uh, lan fan hyn, allwch chi glywed y drymiau, a'r bass guitar a'r guitars. Yeah. So, yn Logic Pro, mae yna... Allwch chi cymysgu gyd efo'r mixing desk fan hyn. Mae yna, ma yna filoedd o wahanol offer offerynnau fewn yma, chi'n gallu dewis. Mae yna miloedd o gwahanol lwpiau, drum loops a pethau i wneud efo music dance a pethau fel yna. Po fath o pethau chi'n gallu wneud o fewn Logic fel yna. Ond i'r radeg sioe yn fyw, da ni'n iwso um, rhaglen arall, meddalwedd arall, mae nhw Q-Lab. Q-Lab yw'r meddalwedd dyn ni'n iwso i cywio sain yn y theatr. Mae hefyd yn gallu cywio goleadau a fideo a captionau ac yn y blaen. Mae'n uh, hyblyg iawn. Fy nyn, dyma e, be ni'n galw yn cyw stack. Dyma gyd o'r cywiau mewn sioe fy nyn o 1 i 49 y sioe yma. Y sioe yma yw Y Tad, gan Theatr Genedlaethol o 2018. Nothen ni weld rhywbeth bach gynnau fach. So, nawr ni edrych ar cyw 21 a 22. So, mae 21 fan hyn, a 22 hanner ffordd lawr fan hyn. So, beth sydd ti mewn fan hyn? Mewn ni eich bach o piano. Mae'r piano ma'n newid ar hanner ffordd trwyddo. Mae'n bach o spacey. Mae efo ni rhyw effeithiau sain metallic yn mynd mlaen fan'na. Mae efo ni... Mae posio yna. Fyn un. Mae efo ni sain adar, ond dyn nhw ddim yn dod fewn am chwech eiliad. Mae yna fel dyleu bach. A mae hwnna achos bod y goleadau am newid am pimp eiliad a fi eisiau nhw dod fewn ar ôl goleadau. So dyna beth yw pwrpas troi delays bach ar efo'n. hyn. Um, a dyna ddau peth arall, mae'r snaps yma, mae yna un fan hyn a mae yna un fan hyn, a maen nhw fod cyferbynnu efo'r goleuadau yn newid. Mae'r un cyntaf yn mynd i ddigwydd yn automatic o fewn hwn, mae'r ail un dwi'n mynd i cywio fe. So nawn ni edrych pryd i cywio fe nawr. So mae'r cyw gyntaf yn mynd i ddigwydd um, tua'r top fan hyn, na cywio fe just about yn syth, a pan bydd y boi yma'n clywed y piano yn do fewn, bydd e'n troi o gwmpas a gadael y stafell. A wedyn fydd y golygfa yn newid, mae'r goliad yn newid fyna, gobeithio efo'r snap cyntaf yma. Awn nhw ymlaen, awn nhw ystod lawr, ddiff y boes yma fewn a gosod y bwrdd, a ail cyw fi yw pan mae'r boi yma yn cyrraedd y drws Ti a fyna. Pan mae'n mynd mewn tro drws, dwi'n mynd i cywio 22, snap 8, a gobeithio bydd y goliadau yn matcho lan berffaith efo. Cawn Cawnweld. Right. A ni ffordd trai arni. Allen ni bwrw'r go button enfawr yma fan hyn, ond dwi'n mynd i wasgu'r space bar achos mae'n haws. Rhaid te, con i mynd. Ffwrdd a fe. Na'r sŵn metallic yn dyfo, dyfa, dyfa, unrhyw ffyrdd fewn i weithio am y theatr. Efallai bod chi eisoes yn gwneud drama yn yr ysgol ac yn bwriadu mewn mlaen i'r brifysgol neu goleg drama. Mae yna gyrsiau theatr technegol ble gallwch chi ganolbwyntio ar sain a gole a set, a props a gwisgoedd ag ati. Neu, gallwch chi ddilyn trywydd prentisiaethau, ble gallwch chi ddysgu'r holl sgiliau yma mewn adeilad theatr go iawn, ar gynhyrchiadau go iawn a hyd yn oed teithio gyda sioe byw. A'r gorau oll yw byddech chi'n cael eich talu cyflog hefyd tra bod chi'n dysgu. Ar gyfer sain yn arbennig, os oes profiad gyda chi o gyfansoddi neu perfformio, os ydych chi'n chwarae mewn band neu'n gallu cymysgu sain byw neu setio lan system sain, bydd y sgiliau yma'n helpu chi gael swydd yn y theatr. Ac wrth gwrs, mae yna amryw o swyddi eraill i gael yn yr adeilad, tu ôl y llwyfan yn adeiladu set a props, neu yn y swyddfa dycynnau, neu marchnata, neu fel ysia. Ac efo'r holl bobl ma o wahanol gefndiroedd, mae'r theatr wastad yn lle diddorol i weithio. Dwi'n meddwl bod prentisiaeth yn gweithio'n arbennig o ddan yn sector ni, yn y sector greadigol. Um, mae'r sector ei hun yn chwilio am bobl sydd yn bobl gwneud. Felly ti'n chwilio am bobl i ddod i fewn i'r diwydiant sydd eisiau gwneud efo storys sy'n barod i ddechrau o'r diwrnod cyntaf um, i weithio'n galad, i fod yn greadigol, i, i, ia, i greu yr atab sydyn ydy, maen nhw'n cael blwyddyn o swydd i ddechrau fo Mae nhw'n cael blwyddyn o, gyf o gyflog. Um, mae nhw'n medru byw a gweithio a gwneud be maen nhw'n garu wneud gobeithio. Mae nhw'n ffeindio gyrfa. I, i mi beth sy'n bwysig ydy, da ni'n cymryd lot amser i recrwtio'r math iawn o bobl i prentisiaeth ni. Da ni'n chwilio am bobl sy'n gwneud swydd am flwyddyn. Da ni'n chwilio am rhywun sy'n eisiau gyrfa. Um, maen nhw'n ma nhw gwneud um, maen nhw'n cyfarfod gymaint o bobl yn y flwyddyn yma, fel bod nhw'n medru cael gyrfa sy'n mynd yn ei blaen. Um, a maen nhw hefyd yn cael cymwyster na dyn nhw'n gorau talu amdano fo. Ni ydy'r unig bobl sy'n cynnig prentisiaeth uh, yn y sector yma. Um, ni sy'n edrych ar ôl y diploma, ni sy'n edrych ar ôl y prentisiaid am y flwyddyn i wneud siŵr bod nhw'n iawn ac yn hapus Um, a dwi'n licio meddwl na ni ydy'r anti yn y canol rhwng y prentis a'r cyflogwr i wneud siŵr bod bod dim yn iawn. Mae'r prentisiaeth newydd mae sgynna ni rwan, y cynllun newydd, criw, um, mae o'n meddwl bod cynhyrchiadau a cwmnïau yn mynd medru cyflogi prentis am gyfnod y cynhyrchiad yn ytrach na blwyddyn gron. Um, mae yna asiantaeth yn cyflogi'r prentis am ddeuddag mis Um, a mi ydyn ni wedyn yn medru ffeindio y math iawn o gynhyrchiad i bob prentis yn mynd o falle tair wsos i chwe mis. O ran yn cyn brentisiaid ni, allan pa mor falch ydw i o bob un ohonyn nhw, ond mae yna rei yn arbennig yn gwneud yn hynod o dda. Um, a mae ma Sara, yn er enghraifft, yn fflio. A dwi'n siŵr y bydd hi'n mynd yn hynod y bell. Sara Erami, dwi yn reiddiol o Sir Fôn, um, ar hyn o bryd yn byw yn Gardydd, a dwi'n o'r digidol i ITV Cymru. So ar hyn o bryd dwi'n gweithio i Hans Esperorec, um, so dwi'n newyddiadurwr llawn amser i ITV Cymru, a wedyn da ni'n cael ei comisiynnu gan Esperorec i creu cynnwys i bobl ifanc sy'n amazing, cos dwi eisiau creu cynnwys lle dwi'n bersonol yn gallu gwylio nhw ac mwynhau nhw. Yn enwedig mewn maes um, materion cyfoes a newyddion, so mae yna gap mawr yn y farchnad i hynny. So bod yn rhan hanfodol o creu y cynnwys yna yn so, really um, <laughs> amazing o gyfle. A dyna ni ar hyn o bryd yn gweithio ar gyfres o uh, rhaglenni dogfen i YouTube um, o'r enw Grid. sy'n amazing a dwi'n byd fatha dwi wedi gweld ar hans y blaen. Um, so so tibod, da ni yn creu pethau newydd um, ag exciting i'r platform sy'n yeah, sy grêt. Wel, o'n i wastad efo diddordeb o weithio fewn y cyfryngau a tibod fel maes creadigol, o'n i wastad yn berson creadigol. Ond dwi erioed wedi bod, um, dwi ddim person y mwyaf academaidd yn y byd. Um, a dwi just wastad wedi dysgu o gwneud a ers ysgol, really, dwi wedi bod yn gweithio um, well, rhan amser mewn swyddi, bod math o swyddi, really. Um, ac dwi, dyna dy'r ffordd dwi'n dysgu ora. Um, so pam nes i gweld y cyfle yn dod i fyny, eisiau amdano fo, ac oedd o jyst ddim be oeddwn ni'n disgwyl. Um, dwi'n meddwl mae pobl ti eddi feddwl pam ti'n meddwl amdan prentisiaeth, fatha rhywbeth fatha engineering neu rhywbeth oedd um, mynd i plymio neu rhywbeth, ond o'n i heb di meddwl amdan fo yn y maes neu'r cyfryngau, cyfryngau um, yn yr aspect yna lle. So, pan wnes i glywed mwy amdano fo, oedd o jyst yn seimio fatha perfect, fatha ffit perffaith i be, i'r ffordd o'n i'n licio dysgu. Um, a dyna nath apelio fi, really, sy'n gath gwneud o. Mae'r prentisiaeth nes i um, yn un yn y maes creadigol a digidol um, So mae hwnna yn galluogi ni i fynd fewn i maes newyddiadurol neu unrhyw faes o fewn y teledu a ffilm a gweithio mewn amryw o roles gwahanol. Oedd na rhai yn yr prentisiaeth wedi mynd um, mewn i maes lle ydych chi'n gwneud um, rôl penodol am yr, yr oll amser. Um, ond efo ni yn ITV Cymru, oedden ni wedi cael yr, y profiad o wneud pob math o bethau um, o er, gweithio camera, o gweithio fewn y galeri, y stiwdio, um, newyddiadura digidol, um, cyflwyno rhai pethau a gweithio fewn um, social media hefyd sy'n rhywbeth sy'n rili really diddori fi es, es, es dwi'n co gallu cofio. Um, ond oedd o'n jyst yn rhoi cyfle i chdi drio bob dim um, ac oedd o'r qualification hefyd yn, yn eitha eang, so o'ch chi'n gallu cyfro lot o bethau um, o fewn yr un qualification. Oedd o bendant yn well na fe o'n i wedi dechnegu. Um, oedd ni'n meddwl bod 'na lot faw- mi o'n 'na lot o waith papur tibod adlodi a gwaith cwrs, ond oedd yr os- yr aspect sort of practical lot fwy, ac oedd o'n lot fwy enjoyable na oedd ni'n meddwl. O'n i'n meddwl bod o'n mynd i fod yn lot o tibod, waith, ella mewn rôl... do'n i'n siŵr os o'n i'n mynd i fynd fewn i rôl penodol ac fod- stuck yn y rôl yna, ond maen nhw mor agored i ti trio be bynnag. Um, So, oeddwn ni'n cael fflwtio o amgylch a gweld lle oeddwn ni'n ffitio yn y gweithle, um, sydd ddim yn rhywbeth, god, mewn unrhyw gyrfa arall ti'n kind of yn applio am swydd a ti'n aros yn y swydd na. Ond yr opsiwn o gael y rhyddid yna yn rili, really, rili really dda. O'n i mewn swydd um, yn gweithio mewn retail, so oeddwn ni, wel, got cyflog eitha iawn um, o be o'n i feddwl, ond o'n i wastad meddwl am dan prentisiaeth, fatha rhywbeth sy'n is, is, is mewn tal, really. Um, ond dyna ni hefyd, dyna ddim newid o y swydd i mewn retail i prentisiaeth. So oedd o fel, oh my god, dwi'n gallu gweithio ag cael um, qualification mewn maes dwi eisiau gweithio yn a cael ei talu amdano fo. Oedd o'n i fel, oedd o'n mind-blowing. <laughs> os ydych chi'n meddwl am gwneud prentisiaeth, gwnewch o, a jyst cael digon o hyder a byddwch yn eich hunan, a mae bob dim ydych chi wedi fatha, o bob profiad ydych chi wedi cael mewn bywyd, bydda fo mewn gwaith neu mewn ysgol, um, neu mewn prifysgol, mae hynna gyd yn ddefnyddiol o fewn prentisiaeth. Ac tbon, os ydych chi'n berson sosial yn, yn amlwg, ewch amdano prentisiaeth y therwydd, mae hwnna'n elfen mawr o'r, o'r prentisiaeth. Dwi yn newid newyddiadurwr llawn amser yn ITV Cymru rwan, a mae hynna mond oherwydd y prentisiaeth, so ewch amdani. Gwylia Dewis Doeth Prentisiaethau Cymru neu ffonia dim 800, dim 28, 48, 44.